El amor es como un nido, lo dejo y voy a volar, pero vuelvo y solo pido poderte abrazar. Extrañar y ser querido es una celebración. Los fantasmas de lo que he perdido no escuchan esta canción. Es que las cosas que yo quiero no existen si vos no estás. No me importa si soy sincero. No vivo si te vas, si te vas. El azar y el optimismo escapan a mi control, pero siempre termino en lo mismo, camino bajo el sol. Es que las cosas que yo quiero no existen si vos no estás. No me importa si soy sincero, no, no, no vivo si te vas y canto Y canto Y canto